Ainda lembrarei do que aconteceu, isso é impossível esquecer. Mas não adianta lembrar do que passou, nem o futuro posso prever. Eu só peço que essa noite eu seja forte para não chorar. E vou procurar a coragem que eu preciso para lutar. Passado, futuro, é tudo tão cruel. Mas eu só queria te ter comigo aqui para vermos esse céu o seu coração tem tanto amor pra dar. E eu sei que juntos vencemos, ninguém vai nos parar. Ouço uma voz que me impulsiona a correr por esse longo caminho. Eu luto e o nervosismo não pode me atrapalhar. Este sorriso que eu sempre vou manter Minha tristeza com ele oculto Nesse som um herói conseguirei me tornar Vou dizer adeus com um sinal de paz e uma história, então se faz. Ainda lembrarei do que aconteceu, isso é impossível esquecer. Mas não adianta lembrar do que passou, nem o futuro posso prever. Eu só peço que essa noite eu seja forte para não chorar. E vou procurar a coragem que eu preciso para lutar.